你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位观众朋友，大家好，我俩是 OK。下面我们往游戏是《侠客风云传前传》第一游戏《幽冥路。那上一集呢，我们就到了孟婆，就是我们的孟剑师。然后我们的严大胡子呢，正在追捕那个游指挥使。OK，好。然后这边的主线关卡的名字感觉怪怪的。 刀剑交哐哐，然后懒懒站铁面与敖广罗刹兵分两路，严丹生紧追着那名劫走婴海的铁面人。此时，那名铁面人却突然停下了脚步，刀剑交汇吧。大家应该都知道有指挥子是谁了啊，我就不讲了。然后大家知道。 其实铁面的这个角色啊，在《武林群侠传》里面有出现过，他也叫尤景，然后带着一个他的立绘就是带一个铁面，然后他有这个角色出现，但是他没有任何的对话跟剧情，所以可能《侠客风云传》就把这个角色放大，就是变成呃那个东方莫米的老爸，就是东方希，放在这个角色上面。 我就觉得还蛮刚好的啦，对，好，等一下，等一下哦。哎，喝个东西，这锦衣卫功力非同小可，叫程竟如此之快。阁下与这孩子非亲非故，为何穷追不舍？哼，你们锦衣卫，听那狗皇帝干的肮脏事，以为没人会知道吗？ 的所作所为本就为了达到各自的目的，你们这群劫匪不也是透过四处劫掠壮大自身？又何来干净肮脏之说？虽来，你并不介意干的事是否肮脏，但方才却又会二又会何之？要救这孩子？你又如何知道我这是在救他？哼，我不知道吗？ 但看严丹生虎臂一扬，数枚飞黄石破空而出，竟往尤进怀中婴儿婴孩飞去。尤进不避不闪，左肩围成，右手披风一卷，竟是轻描淡写的将飞黄哎飞黄石全数裹了进去。嘿，好功夫！严丹生，你却如传言，有胆识。 哦，想不到尤某的大名已经传到锦衣卫而已了。你们东海龙宫和神枪会作奸犯科，违抗官府，本就是朝廷侵犯。尤某谅你护民抗倭，本想网开一面，但你既对我出手，那尤某也不能再视而不见，便在此地将你一并捉拿归案。哈哈哈哈！ 终于要动真格了吗？来吧，爷魔领教领教锦衣卫的武艺。好，我们听一下有指挥使哦，六千五啊！哎，怎么没有语音？Hello，怎么没语音？哎，为什么啊？为什么幽冥都还没语音呢？拿掉了吗？未接商品实力坚强，不下于任何一个名门正派的场面。 老子龙水飞龙在天，好，先干他，先下手为强。无间炼狱，招式动画都是用前代的招式动画，只有名字改了而已。强，强，强，强。 然后这一招也是，这招根本就是那个那个谁，我又忘记他名字了。峨眉派的那个人，人，我忘记了，忘记名字了。哎，严丹生腾身在空，大喝一声，运起无间大法，双手握紧单刀，猛力往尤静头上劈下。哼！尤静同样沉喝，沉声一喝，右手抱紧印海，左手一比三尺铁剑，毫无畏惧地迎向严丹生那笔单刀。 刀剑相交，火花四溅。那头油镜虽是倒退数步，但神灵气沉，铁面具下两道金光依旧。这头阎罗虽然昂首挺立，却是眉头微皱，胸中一阵气血翻涌。方才我居高临下，十丈八成功力，这锦衣卫尚须护着那婴孩，竟只退了几步。还有这刚中带柔练劲，拆招泄力的法门，就像是我方才那下全躺我的身上一般。 好个锦衣卫！想不到我占尽优势，却还是给你伤到了。你这家伙究竟是何方神圣？这话是该由我来问。你不过一介水贼，又是如何得到这身功力？哈哈哈！严某可不认为你有兴趣听我在荒岛上那十年奇遇苦修的故事。奇遇吗？哼！好哥，咱们来呀！哦，严老大那把那把单刀何等刚猛！ 想不到你这锦衣卫还能坚持到这时候，嘿，那不是正好，架留给老子打。两个当心了，这锦衣卫可不是泛泛之辈，人是一种卸力反弹的内劲。刚才我也着了他的道，卸力反弹，莫不是武当派的技法？有意思，神枪会罗刹在此，黄包羔子锦衣卫有什么伎俩，尽管使出来。前面大人，我等来迟了。 我可不记得有叫你们过来，是尊主大人的意思，担心你在回收秦王之子时出了差池。秦王之子吗？你们朝廷果然是想赶尽杀绝吗？确实是出了差池，你且回吧他，秦王之子线索一断，朝廷那今后就有有潘诺和我逆寻他法。是，这几个人你们知道该如该怎么处理？是，大人放心，交给我们。 念生，这婴孩并非秦王之子。你想救秦王之子，你已晚了一步。那孩子至今依旧是下落不明。这个孩子是孟婆的，跟聂圣，聂圣是某个，我记得是是南少林的掌门吗？然后他叫，哦，然后他的孩子是不动，就是我后来想起来是不动。今日之战，我就陪你打到这。你若是没死成。 锦衣锦衣卫指挥使尤进，随时恭候大家。想逃可没那么容易。哼，你在朝廷时可曾见过这支部队？这些怪里怪气的家伙，嘿，老子从来没见过。这些家伙看着就不像朝廷人的，那游戏的背景只怕没那么简单。不能让他们泄露只字片语，格杀勿论。一些死士啊，就是那个林平之的手下嘛。 且看是谁杀谁！危险，危险！很贱呢，打完就逃跑。超贱呢，这些人！ 梦剑师是在前传的时候中的蝙蝠老道的邪功之后才看到不动的，照理说是这样子啊，还蛮路人。狂沙消，靠背狂沙消，自身三格，哎，直线三格，这个是以前就有的动画。 很少现金，罗刹出追魂枪。哦，嗯嗯，只要劫对车，旅对人，杀他妈的贪官污吏，有何不可？ 阎罗以前这么帅，呃，严丹生以前这么帅，怎么到了前传变成那副德行？而且大家没有发现吗？严丹生蛮像，蛮像老胡年轻的样子。有发现吗？然后敖广像大师兄啊， <laughs> 然后罗萨头上两只脚袋怎么长出来的？然后梦梦剑师也是，怎么以前长成这样？你 <laughs> 长太正了吧？ 岁月是一把杀猪刀啊！嗯，哦，妹子，你可终于醒了。这里是，此处乃东海龙宫，是我们手下弟兄将你给救回救了回来。我的孩子，我的孩子呢？孩子给那刘指挥带走了。 <laughs> 孩子啊，娘对不起你。你也别哭，我与那刘指挥使交手时，那人处处护着应海。 想来不会加害于他，咱们这边派些人手，尽早查明他阴害踪迹便是。 <laughs> 姑娘，你究竟是何来历？那些锦衣卫追的是秦王之子，又是如何追查到你身上？我我信任过你们吗？秦王殿下为国为民，又是有恩有恩于我，咱们才追去追查了锦衣卫的行踪，还替你打跑了他们。哎，这样你还信不过吗？ 卫什么事都干得出来？我凭什么？又凭什么不能收买你们演这出戏？哈，哈哈！哈妹子，你可真是多疑的可爱。这交易听来虽好，可那些锦衣卫哪里看得上咱们这些朝廷侵犯？不错，咱们确实没有证据证明没被收买。你若不愿意告诉我们便罢，当你身体恢复之后，让弟兄们送你出海回东渡口吧。我，我姓孟，名倩思。 我的夫君、孩子的爹，便是当年获得秦王之子逃出秦王府的侍卫。原来是这层关系。好，终究是老天有眼。那侍卫叫什么名字？那秦王之子的下落呢？他名叫聂胜，胜哥。在我遇见他之前，他就已经安置好秦王之子的。可他却从没对我透露出他的下落。那天他一个人倒在林子里，受了很重的伤。我叫他接回。 接回家里照顾了好些时日，慢慢便喜欢上了彼此。可后来我爹娘知道他的身份，担心惹祸上身，令我将他赶出家去。我难以肯听。那天夜里，我便和盛哥一块离开了，离开了家，去过属于我们两个人的生活。那段日子正是我一生最快乐的时光。我和盛哥做了夫妻，他找了一份苦力活，每天抽空教我一些功夫。我一天要烧饭、洗衣。 夫妻俩一同扶持，那些日子我过得很快活。可我看得出来，胜哥的脸上的笑容始终藏着一份苦涩。后来，在我生下他的孩子不久，有一天，他就这么走了。哼，临阵脱逃，抛家弃子，算什么男子汉？萌妹子，这种男人，你何必还去苦苦等他？住口！我不信你侮辱圣哥。 你不认识我的圣哥，他这么做绝不是抛弃我们的母子。我一直以来都知道，他这么做是为我好，为了孩子好。这一天总是要来的，可我却没能将孩子保护好。我，我，严老大，你怎么看？按那游指挥使和孟姑娘所言，虽然没能找寻那秦王之子的下落。咱们至少也出了一份行李。秦王有后，你也该安心了。 哈，这倒是。罗刹牙角枪挽天一指，高声长啸：“殿下，罗刹恩情已报，咱们来生再一块征战沙场。”醉梦姑娘，严某瞧你是无处栖身，便把咱们东海龙宫和神枪会当自己家吧。你，你要留我？哼，你若不愿，严某也不强留你。等凭你一人，能找到你丈夫孩子吗？ 哇，还犹豫吗？下回再给警卫捉到，可就不一定有人来救了。孟宪师的眼目光在严丹森和罗萨身上来回跳动，最后落到敖广身上，皱起了眉头。你为什么在水蛇身上皱起了眉头？哎，罢了罢了，妹子。我敖广虽喜欢美色，但也对那人情深意重，强拉你做压寨夫人也没什么意思。咱们今后兄妹相称。 大伙一块把这杂这事业干得有声有色，叫那朝廷和黑总罗网不敢小觑小觑了咱们。那妹妹我就先谢过几位兄长了。好，够干脆。来，干这杯酒，咱们今后便是一家人了。妹妹先敬几位兄长，干，干，干，干。木剑师加入队伍，赞赞赞！ 军什么？军械拿些？啊，这个人，这个，啊，都差不多啦。哎呦哎呦哎呦！好好，那我们这集就到此结束啊。那我们的漂亮美人尔终于来了，孟婆，我爱你，孟婆。 <laughs> 这种鹊桥相会钢鞭招式，我看下钢鞭哦。 嫦娥，且要意乱情迷。我们先弄这个轻功强化。其实我觉得轻功强化好像不需要，因为罗萨有一招是那个冰冠神术，感觉不太需要。雷震天，然后没有东西，破气带动长度。我看一下哦，看哪一招比较好用。背袭，攻击时。 哦，背来是蛮好用的哦。那先学这个了。一点点其实可以再攻击一次，上门钉，公孙无剑，反击，暴击。OK，先这样吧。然后交易看什么新东西，碧霄笔，血玲珑，那七千啊，我有钱吗？ 为什么这个衣服跟夜叉的衣服一模一样？香包，他没钱呢。刀剑，刀剑交， <laughs> 球卵战铁面。 <laughs> 原来如此，原来是这样。好了，谢谢大家这一集收看。那喜欢我的频道，欢迎到影片的左下方的订阅，图片按个订阅，也欢迎到右下方的订阅，把铃铛给打开。那。 也谢谢大家这些收看，也感谢，呃，有人帮我上字幕，谢谢，谢谢，感谢，感谢，好，谢谢，这这集到这边结束啦，拜拜。